三种必会的中扫防守反击，第一种提膝格挡反击，你一定要注意的是，提膝格挡了之后，你空中要完成这个换步，才能保证这个反击的速度是非常快的。同侧反击，再来一次提膝格挡反击。第二种中扫躲闪反击，嘣嘣反击，当然你也可以反击另外一只腿都没问题。重要的是你往后躲，你不要你不要你不要躲得太远，躲开就可以了。嘣，不然的话你没有办法反击。第三种拍击手臂格挡。 你可以迅速的反击对方的低扫，再来，嘣嘣！当然中扫也可以，再来，嘣嘣！你觉得哪个方法最好用？评论区告诉我。